Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta nasıl FPS arttırılır onu göstereceğim. Normalde arkadaşlar ekran kartı ayarları vesaire o tarz şeyler var ama baktım bazı kanallar yapmamış. Benim de gösterdiğim bir şeydi tazelemek için bir daha yapayım dedim videoyu. Arkadaşlar Valorant'ın FPS'ini gerçek anlamda çok arttıracak bir ayar biliyorum ve ama oyunundaki görüntüyü bayağı kısar arkadaşlar haberiniz olsun. Öncelikle ne yapıyoruz? Başlat ve R tuşlarına basıyoruz veya arama yerine buradan çalıştır yazıyoruz. Enter'ladıktan sonra buraya update yazıyoruz. Yüzde yazmanıza falan gerek yok arkadaşlar. Yazdık. Buradan lokala giriyoruz. Lokalden V'ye basıyoruz. Valorant'ı buluyoruz. Herhangi bir yere basıp V'ye basın. Valorant gelsin. Valorant'tan sonra saved, config. Ardından burada bir sürü şey var. Bunların hepsi hesaplar arkadaşlar. Hepsini yapın eğer ee, birkaç tane hesap kullanıyorsanız. Atıyorum girdiniz. E, nasıl giriyorsunuz? Hemen birine tıklıyorsunuz. Windows Game User Settings. Buradan arkadaşlar e, gördüğünüz ayarları ben genelde 4'e 3 kullanıyorum. O yüzden şöyle ayarlar. Bu ama galiba başka bir ayar bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şurada %100 gördüğünüz ayarı bilgisayarınız e, nasıl desem GT 840 falansa benim eski bilgisayarım gibi ise bunu 70'e ya da 60'a alıyorsunuz. Daha kötüyse ekran kartınız yoksa arkadaşlar buna 40 alıyorsunuz. Bunların hepsini sıfır yapıyorsunuz. Ne var? Buradakilerin hepsini sıfır yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim ayarlarım bozulmasın diye ben yapmıyorum ama bunun, bunların e, hemen açıklayayım ben. Texture kalite dediği şey e, görüntü kalitesi. Bu sıfırmış zaten bakın. Onun için efekt kalitesi, efekt kalitesi zaten. İşte bunları gördüğünüz gibi zaten anlaşılıyor ya. Fazla da zor bir şey değil yani. Bunları sıfırlıyorsunuz arkadaşlar. Şurayı da 40 yapıyorsunuz. Buralara fazla dokunmayın. Buraları iyice bok ediyor ya da tamamen bok edersiniz oyunu maazallah. Aman diyeyim dokunmayın. Sizin işinize yarayacak yerler burası arkadaşlar. Burayı yapabilirsiniz yani ayarlayabilirsiniz. Bu 40 olayı 100 olayı da fark etmez. Hani diyorsanız ben onda da oynarım. Yeter ki oyunum kasmasın. Yeter ki Valorant oynayabileyim. E, onda da yapabilirsiniz. Ama ben tavsiye etmem arkadaşlar. En kötü 40. Yani en kötü en berbat 40 olsun. E, hatta hani girmek isterdim ama gerçekten ayarlar bozuldu muydu bir daha uğraşmak istemiyorum şu anda. Bunları yapın arkadaşlar. En az hani normalde atıyorum siz bu videoyu niye izlerseniz 30 FPS 15 FPS alıyorsunuzdur. Bu videodan sonra inanın ki en az bir e, 100 200 yani eğer tabi işlemciniz yeterli kalırsa 100 200 FPS artar. Kalmazsa en az yani 30'dan 90'a çıkar agam. 100'e çıkar yaptığına göre hani daha çok kötüleştirirsen oyunu 200'e de çıkar ama o zaman bir şey anlamazsın. Pixel Gun'a döner bir alakası kalmaz normal Valorant'la. Neyse millet bu arada aşağıda Discord'um var. İsterseniz gelebilirsiniz oradan da yardımcı olurum bu konuyla ilgili. Hani videodan anlamayanlar varsa Discord'a gelsin oradan yardımcı olalım. Neyse millet bir videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğenirseniz like, işinize, işinize yaradıysa ve daha fazla videomu izlemek istiyorsanız kanala abone olup çanı açabilirsiniz. En zorun hoşçakalın. Hepinizi sakıtmayın. Bay bay. Peace.